hidoya o'z ilm ma'rifat va ziyo maskani eng ko'p beriladigan savollar chunki qorni dardi shu har bir qorini g'ami shuki qanday qilib o'sha saqlaydi saqlashlikda albatta kuni tun takror aynan bir kishi uchun bir muayyan vaqtni aytib bo'lmaydi chunki nafslar xotiralar e, nima deydi zehnlar har xil shuning uchun siz qarang o'zingizni o'zingiz mana nima qiling nazorat qiling kunduzgi bir vaqtda o'qiganingizda yaxshi takror o'zida bo'lyaptimi yoki kechani bir qismidami aynan lekin umum olsak qur'an al fajr to'g'rimi fajrda o'qiladigan qur'on ota bobolarimiz ham shuni erta tongda o'qi deydi chunki erta tongda bilamizki hadisda barakot tushadi va undan ham avval هل من سائل أستجيب له هل من مستغفر أستغفر له هل من تائب أتوب له deb Robbil izzati jalla jalaluhu o'zi bizga shu so'zini aytib turgan paytda Qur'on o'qib Alloh taolodan so'rab qolishimiz kerak. Demak, eng yaxshi vaqt mana qish fasli kelyapti, tahajjud zamonlarida. Tahajjud bomdoddan 2 soat avval turing, tinch bo'ladi hamma uyquda bo'ladi siz ibodatda qur'ondasiz zehnlaringiz shunday shomil bo'lib komil bo'lib bir joyga to'planadi hech bir o'y fikr sizga kelmaydi jimlik bo'ladi u payt jimlikda o'zi qur'on asosan jimlikda keladi tashvishda hech ham kelmaydi jimlik kerak qur'onda shunday bir soatni o'zi sizga kunduzgi yigirma to'rt soat vaqtni barokatini beradi demak eng afzali tahajjud zamonlari unga ulgurmaganimizda fajrga bomdodga majbur turamiz bomdoddan keyin quyosh chiqquncha eng to'g'ri va o'sha zikr vaqti ahsanu zikr nima zikrlarni eng afzali nima qur'onku o'sha bomdod payti demak inshaalloh afzal vaqt bo'ladi alloh taolo o'zi ziyoda aylasin endi bir minut saqlab turishda dedingiz avvalda saqlab turishda bitta bizda muammo bor boshidan yodlaymizda qarang bir pora ikki pora qilamizda keyin buni qarimay qo'yamizda anaviga ketamiz keyingi uchinchi tilka rusulga ketamiz lantanalarga ketamiz bu yoq qaramay qo'yamiz zo'r qilib oldimmi deymiz qaramay qo'yib yuborganligimiz bizga katta ofat siz har kuni har biringiz takror qilganingizda orqangizga har kuni birinchi qarang orqangizga birinchi qarab qo'ying inshaalloh oldingiz shu bilan yaxshi bo'ladi oldinga ketaverib orqani tashlab qo'yasiz ikki oydan keyin qaytsangiz uchib ketgan yana tushasiz yana ozginadan keyin oldinga ketib turasiz orqani qaramaysiz yana uchib ketadi oxiri hafsalangiz pir bo'ladi shaytonga katta yem bo'lib berasiz alloh asrasin shuning uchun ham saqlab turish uchun kunlik orqamizdan tilovatimiz verdimiz bo'lishi kerak shunda saqlanadi o'n besh borasiz oldinga yaxshi ketyapmanu demang orqadagi qani orqadagi 5 borangizni bo'lmaganda bir kunda topshiring keyin qarang 5 borani bir o'tirishda hozir bir biringizga topshirganingiz mana bo'lyapti bir o'tirishda biringizga biringiz bir pora o'qimang chunki 3-4 kun qilasiz bir haftadan keyin har xil bahonalar keladi bir o'tirishda 5 pora o'qimang u keyin o'qiladi hozir takror jarayonida kuniga 5 bora o'qing ammo 2 betdan bitta qarab yoki 4 betdan bir qarab 5 betdan bir qarab o'qib berib ketavering bir borani jamlab o'tirmang tushunarlimi xatimdan avval yoki men bugun 5 bora jamlab beraman degan kunlar bo'lib qolganda unda 5 borani qarab keyin jamlab beraverasiz lekin kunlik 5 bora aylanib turishlik uchun 4-5 betni bitta qarab yoningizdagi o'qib berib ketavering ketavering ketavering kunni oxiriga qarasangiz 5 bora takror qilib qo'ygan bo'lasiz va bunda Qur'on aylanib turadi eng o'sha bo'yicha hifzda ya'ni takrorda yengil uslub bu uslub tushunarlimi shu besh kunlik besh borani biling bir o'tirganda besh borani biriga qarab ber demak juda qiyin u o'zini vaqtini qizg'anadida ikkita sherik bir birini topsinlar keling men 5 bet o'qiyman siz 5 bet o'qiysiz bir biringizni qarang faqat qarab oling qaramasangiz bo'lmaydi yodingizdan o'qiyvermang u ko'tariladi u qur'ondan o'qing chunki ko'zingiz ko'radi asosan aytdikku so'zimizni avvalida sizni o'sha zehningizdagi narsa ko'zingiz ko'rgan o'sha rasm bo'ladi u rasmni yangilab turish kerak qarab bir biringizdan o'sha ikkita sherik bir birini topsinlarda besh olti poralab takror qilsangiz bo'ladi faqat o'sha bir o'tirishda boyagidek bir poralab ham o'qimang bu e, keyinchalik sizni nimaga yo'ldan to'sadi chunki nafs bunga chida olmaydi va uni qachon qilamiz ramazondan avval xatmga o'tishdan avval yoki qur'onni jamlab berishdan avval domla aka shu fursatdan foydalanib o'sha qur'onni bir o'tirishda o'qib berdi yoki beradi yoki berganlarni bir usulini qilib qo'ysakda hofiz qur'on bo'lgandan keyin kim qodir bo'lsa mana oliy mahatimizda qilamizu o'shandayin hollarda mana shunday nimalar qilib e, hatto ijtimoiy tarmoqlarga qilib qo'yib va faxriy nima e, nimalar yutuqlar va mukofotlar bilan yanada bolalarni masalan inshaalloh himmatini ko'tarsak